Este premio clay pues no fue solo para, para Imelda, sino para mis compañeras, para las personas con las que estamos en esta causa porque se haga justicia, porque no haya impunidad, porque no haya más violencia y porque no haya más niñas y mujeres pues este, a las que se les quiten las, vidas y más madres sufriendo. Por tanto, yo creo que es eh, un gran sueño y a la vez también un reto en el futuro el que desde el Estado, como gobierno, pero también como sociedad civil, generemos una conciencia muy clara de que la agresión, la violencia contra las niñas y las mujeres no puede continuar.